Bauen und Wohnen ist für fast 40 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Die Klimakrise führt bereits jetzt zu akuter Ernährungsunsicherheit und Wassermangel in Ländern des globalen Südens. Denke in Kreisläufen. Du kannst mehr recyceln, als du denkst.